උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්න බැරි වුණා. අපි ගිය අවුරුද්දේ සංවර්ධන වැඩ නිම කරලා දැන් මාස 4ක් 5ක් වෙනවා. තාමත් ඒවට මුදල් ලැබිලා නැහැ ග්‍රාම්‍ය කමිටු අපි මට වසම් වශයෙන් උතුමා ලබා දුන්නා මැදියාපල වසම කනගාටුවෙන් වුණත් මෙතුමියට වසමත් අඳුර ගන්න කරුවා මගේ සමිතියස්සන් කරලා තියෙන ඒ සමිතිතාව සමිතියේ සභාපති ලේකම් මන්ත්‍රීතුමගේ මම ගිහිල්ලා උන්ට කියලා මේ අස්සන් කරන්න එපා ගාම සංවර්ධන සමිතිය දෙන්න කියලා ඒ මේ ඩිවිෂන් අස්සන් කරපු අයින් කරලා මෙතුමිය ඒකට අත දානවා මම කියන්නේ මට කවුරු කරත් සංවර්ධන කටයුතු තම ප්‍රසිද්ධිය මෙතුමිය ගිහිල්ලා මගේ පාරවල වැඩි හරියක් සංවර්ධන සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මම මොකද ගරු සභාවට ගරු සභාවට මම කියනවා ඒ වගේම මෙතුමියට මම කවදාවත් කරදර කරන්න කියලත් නැහැ. මම මෙතුමියට මම සම්බෝධ කියලා මම හිතයන් කරන්න යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මෙතුමිය හදලා යන වැඩ නෑ. ඔබතුමාගේ වසම් මොනවද මට කියන්නේ? මැදියා අපල වසරට ආවා. ඔබතුමාගේ කොට්ටාස මොකක්ද කියන්නේ? කොට්ටාස යටවත්. බලන්න කොට්ටාස කොහෙන්ද කොට්ටාස කියන්නේ? සභාත්මවාදී අතර අපි දින දෙන්නෙක් නියෝජන වෙන නිසා. බලන්න දැන් අපි ඡන්දේ ඉවරපස්සේ ගැසට් එකට කොට්ටාස මන්ත්‍රීවරු පත්‍රවානේ. ඔව්. ඒ ගැසට් එකේ ගිහින් බලන්න යටවත් කොට්ටාස කවුද මන්ත්‍රී කියලා. එතකොට ඔබතුමාට දන්නවනේ මොකන්නේ? එතකොට මන්ත්‍රීවරු අපිට දෙන්නේ මමත් දුන්න කොටාපේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට සභාත්මවාදී ඡන්දේ. මමත් වෙන කාටවත් දීලා නැහැ. එතකොට ඔබතුමියට මේ සමාජ ඉඳගන්නම කතා කරන කතා කරන පස්සේ ඔබතුමියට උත්තර දෙපියන්න. මොකද මට මේ සමාජයේ අයිතියක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඔබතුමිය මම කතා කරන පස්සේ කතා කරනවා. මොකද මම මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා නැහැ සභාවට ඔබතුමිය විතරයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබතුමිය විතරයි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔබතුමිය මම මම මන්ත්‍රීවරියක් නෙමෙයි. එම නිසා මම කියන්නේ ඒ වසන් වලට ගිහිල්ලා මෙතුමියට එක්කෙනෙක් කියලා තියෙනවා මන්ත්‍රීතුමිය මේ මේ මේවා ව්‍යංගමත්ව වලේ සංවර්ධන වලට කරලා තියෙනවා. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ සභාවට. මේ මම ජනතාවත් එක්ක ඉන්න මිනිස්සෙක්. එමේ එම නිසා ඔබතුමා ජනතාවත් එක්ක ඉන්නද මට ගොඩක් ආසයි දැන් තැන් වල සෑහෙන දේවල් කියලා ඔව් මම ඉතින් මම යනවා මට රාජකාරී තියෙන සභාවට උනේ මුත් මම යනවා නෑ 8යි 9යි ඉන්නවා මෙතන ජනතාවගේ වසන් වල මිනිත්තු 7 උතරන්නේ ඉතින් ඒ හින්දා සභාවට උනේ මම කියන්නේ මම මෙතු මේකේ දේවල් අතවලට මොකද මේක හරි කරදර. දැන් මගේ ලක්ෂ තුනට ඔබතුමාට මම දැනුවත් දෙනවා. මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදන වලට ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න. ඔව් මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදනකට කියලා දෙන්න එපා. මගේ මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදන වල ලැබෙන ලක්ෂ තුනෙන් ඔබතුමා කරන්න ඔබතුමා මන්ත්‍රීවරයා. ඊට පස්සේ මැදියා බල වුණත් මේ අධීක්ෂණ කටයුතු කරන්නේ මම. මම ඒක පාරක නමක් දාන්න කියලා අල්ලු වසපති කියනවා. ඒක පාඩ නම දන්නවද පාඩ මොකද්ද මිනිස්සු මොකද්ද මම කරන්නේ නමක් දන්නවද කියලා අහන්න කැමති. ඉතින් මට අර පාඩ ඔබතුමා මේ බොඩි වෙන්නේ නැතු ඉන්න. කරු සභාවත් උනේ මම උතුරාණන් මේක නොවේ මම එවකට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපති කිරීම සහ ඔබතුමාලා සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කැපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනුවෙන් මෙතුමන්ලාට කැපෙච්ච මිනිස්සෙක් මෙතුමිය එතකොට එවකට හිටිය රටේ ජනාධිපති මහින්ද මහත්තයා අපේ ආණ්ඩුවක් තිබ්බේ ඈ මම කමල් මෙතුමාගේ මාමා වෙන කමල් මහත්මයාට වැඩ කරේ මම අපි අයින් එතුමා අයින් වුණාට පස්සේ එතුමගේ අම්මා දන් දෙල්ලුවා ඡන්ද වල ඉරිමේකෙන් අපි අයින් වුණා. ඒ ඡන්ද දෙපාරක් කියලා දිනුවද කියලා කියන මට. ඉතින් ජනතාව දන්නවා කවුද කියන්නේ ඒ හින්දා මාරු සභාවට මගේ කොට්ටාස බා වශයෙන් මේ. මගේ මතම හොතුමාවට කියනවා දෙනවා තියෙන වසන් තුනක්. වල්පොළ යටවත්ත නේද? ඒකත් ඡන්දලා දැන් වසන් පහක්ම දුන්නේ කරනවා. ඉතින් මේක ගිහිල්ලා ප්‍රසිද්ධිය ගිහිල්ලා කියනවා මේ එතුමිය සතපාක්වත් එතුමාට දෙන්න එපා. මට දෙන්නකෝ. එතකොට මෙන්න මේ යන්නේ පාර වලට හදන්න ජරාව කන්න කියලා දෙනවා. මම මෙතෙන්ට අඩ ගහන එන්න කියනවා මේ අවස්ථාවේදී මම කාගෙන් හරි සාරීලා දෙනවා නම් එළප කෙනාව. ඔබ මොඩු කියන්නේ පචාරිත ඝාතනය කරන්න. හරිත කිව්වා. ඔබතුමා උඹත් හැම වෙලේම හැම හන්දියක් ගන්න බස් ගානේ කිය කියන කුමාරිගේ කියලා කුමාර මම කුමාරිගේ කියලා තමයි ඔයාගේ කොහොමද ගනම් කවුද දන්නවද? නෑ කවුද කියලා මම මම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් අහන්න. ඔයා හැමදාම කී කී කියන ඔබ තමුන්ට ප්‍රසිද්ධිය මෙහෙම හදාගන්න. බස් එකේ යන්නේ නැහැ. සභාවට දෙන්නේ නැහැ. දේශපාලන පස්සේ ඇතුමිය ගෞරව මම දන්න සමාජයේ ඇතුළම ගරු සමාජයේ බයික් යාලේ එතන ගොරුවක් කියලා මම බයික් එකේ වැඩ කරනවා ඔබතුමාට මැදි අපල දෙන්නෙත් නෑ එච්චරයි. එච්චරයි. පුළුවන් දෙයක්. ගලු මරදුවා. හරි කරදයක් තමයි. අපි ගලු ගලු මරදුවා. අපි මේක දිගින් දිගට මේක අර වයිර් වයිර් සංසිඳේ වාගේ මේ වෛර කරගෙන තේරුමක් නැහැ. ඇත්තම පොත්ජන එස්සක් පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරියක් හැදියේට මෙතුමීට බැරි ඔබතුමාට වැඩිය බලතල දෙනවා. අපි ඒක අපිට ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් ගරු සභාපතිතුමා අපේ පක්ෂ උප ශීල මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රතිපාදන දෙන් කරනකොට ඇත්තම මේ මුදල් වලින් අපිට ඒ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. එස්සක් ජාතික පක්ෂ කවුරු හරි මන්ත්‍රීවරයෙක් මන්ත්‍රීතුමියක් හරි හිටියොත් පොත්ජන එස්සක් පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරයෙකුට ප්‍රතිපාදන දෙන්නකොට ඇත්ත මේ මන්ත්‍රීවරු පොර කාල තේරුමක් නැහැ. මොකද සිළුම සාකච්ඡාවට කැඳවන්නේ පොදු පෙරමුණ රජය යටතේ මේ මන්ත්‍රීවරු. මේ මන්ත්‍රීවරු සඳහා තමයි අතිගරු ජයන්තුමා, මහින්ද රාජපක්ෂ, අතිගරු අගමැතිතුමා, ඒ වගේම සිළුම මැතිතුමා කැඳවලා සාකච්ඡා කරලා මේ මුදල් පිටපාතන ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා මේක අප කවුරුත් වාද බේදේ තියාගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අදාළ පක්ෂ අදාළ මන්ත්‍රීවරුන්ට දෙන ප්‍රතිපාදන අනුව ඒ වසංවල සංවර්ධන කටයුතු කිරීමට ඒ ග්‍රාම සේවා වර්ෂයේ සමූහ සංවර්ධන නිලධාරීන් ඇතුළු සියලු දෙනා සාකච්ඡා කරනුණා කලවන්නේ පක්ෂේ ඉන්න මන්ත්‍රීතුමා හෝ තුමී. එසේ අපි වාද බෙද කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. අපි ඡන්ද අයිතිවාසිකම් සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට පොදුවේ තියෙනවා. හැම කෙනෙකුම වැඩ කරන්න පොදුවේ ගම් සභාපතිතුමා ප්‍රතිපාදන වර්ෂයක් වර්ෂ පාසා ලබා දෙන ඉලක්ක තුන. ඒ නිසා අපිට ලැබෙන ප්‍රතිපාදන වලින් අපේ ජනතාවත් එක්ක අපි එකතු වෙලා වැඩ කරමු. ඊට වැඩි ප්‍රතිපාදන ගමට එන්නේ ඒ අදාළ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් තමයි. එතකොට මේ මන්ත්‍රීවරු ඒ වසම මේ ග්‍රාම සේවා සංගමයට ගිහිල්ලා ඒවල හොයලා බලලා මේක කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක නිර්වාහක සාකච්ඡා කරන්න ඉයාලේ. එහෙනම් අපි වාද ભેද කරගෙන තරහමරා කරගෙන ගුටි බැට ගහගෙන තේරුමක් නැහැ අපාස නිඳා කරගෙන තේරුමක් නැහැ දැන් මගේ කොට්ටාස් ඉන්නවා රාසම මන්දිරතුමි කොට්ටාසේ දවන්ට මුදල් සම්භාරයක් එනකොට එතුමි මගෙත් එක්ක තර්ක විතර්ක කරන්න දෙන්නේ නැහැ මොකද මුදල් ප්‍රතිපාද වෙන්නේ පොදුජන ඇසත් පෙරමුණ හරහා ඒ අදාළ මන්ත්‍රීතුමාට අපි එදා විපක්ෂ හිටියා නම් එදා මුදල් ප්‍රතිපාදනාවේ තමුන්නාන්සලාට. එනිසා අපි පොරකාර තේරුමක් නැහැ. ඔබතුමාලගේ මුදල් ගමන කියලා සංවර්ධනය කරනකොට මා මන්ත්‍රීමේකේ කියන මම පොරකාර තේරුමක් නැහැ. එනිසා අපි මේවා අවබෝධ කරගෙන තේරුම් අරගෙන අපි ගමේ අපේ ඡන්ද පදනම අපි තම තමන් හදාගෙන ඒ සංවර්ධන ක්‍රියාදාම කරමින් අපිට ගමට එන કોઈ පක්ෂය හරි කමන්න ගමේ සංවර්ධන මහජනයාට සේවයක් කරන මහජනයාට අපෙන් එන්න තියෙන සේවාව වෙන්න ඕන. මහජන අපිට මේ මේ ඡන්ද දීලා ඉවරලා තින්නේ ඒකට. මහජනයාට අවශ්‍ය වෙන පරිදි අපි කටයුතු කරන්න ඕන කියන පණිවිඩ මේ අවස්ථම සියලු දෙනාටම සිහිපත් කරමින් මම සභාවස්තුමාට මම ඇවිල්ලා සභාවතුමනි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙනවා කියලා මම සභාවතුමා දැනුවත් කරනවා. මම එතුමා අනිවාර්යයෙන්ම මම දැනුවත් කරනවා සභාවතුමනි මේ අපි මම කවදාවත් ගිහිලා එතුමිය වසමට අහන්න මම වසමටවත් යන්නේ නැහැ. මම අර උදේ සාදා කාර්යයේ කයහමාට යනවා රෑ 10යි 12යි එන්නේ. මං මේ එහෙම මට වෙලාවක් තියෙනවා නම් මම ඒත් ගෙදර දොරේ වැඩක් කරනවා. ඉතින් මම කැමති නෑ මම කියන්නේ මට ඕනම දෙයක් කියනවා මට ඇවිල්ලා කියනවා. ඉතින් මම ඒවට මේ යන්නෙත් නෑ ආවෝ කියන්නේ අහන්න මම එතුමිය පුජ්‍යලිකව සම්මත කතා බහක් කරන්න වෙලාවක් තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මොන කියන්නේ මැදියාපොළ වාසමුණ ගිහිල්ලා අර මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදවල හම්බුණු ලක්ෂ තුනක් තියෙනවා. ඒකට මම ඒකත් දැම්ම දෙලංගල සභාවතුමා කිව්වා මේ පියන්ත මන්ත්‍රීතුමා මැදියාගල වසමේ ඔයා ඒ වැඩ ටික කරන්න මම 10ක් දෙනි මන්ත්‍රී තුමියට තියලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ තමයි මම ගියේ නැත්තම් අර එක්කවත් මම ගියේ නැහැ ඉතින් මම ඒ හින්දා තමයි ගියේ ඊට පස්සේ අර මේ අර කවුද මෙතන ඉන්න කෙනෙක් කියලා මේ මන්ත්‍රී තුමා මේ මේ දන්දිනි මන්ත්‍රීතුමා මේ ලොකෝ මේක කරන්න දෙන්නේ මම මේ කරන්න ඕක නෑ මගේ ලක්ෂ තුනක් මන්ත්‍රී ප්‍රතිපාදනවලින් තියෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යවලුත් තියෙනවා ඒක මම මේ මේ කරන්න ඒකත් දෙන්න බෑ කිව්වොත් කියලා මම ඊළඟට ගාතු සභාත්මකට ඇවිල්ලා දැනුවත් කරා එතරම් ප්‍රමාණයක් ඊට මම තමයි විස්තර මට ඇවිල්ලා මට මම ඉතින් මේක හරි කරදරයි. සත්‍ය නෙවෙයි ඉතින් සභාපතිතුමනි මේ සම්පූර්ණ බොඩ් කියන්නේ. මේ මෙයා මේ മന്ത്രിතුමා අපි අර මේ වල්පොළ පාර මේ විරුද්ධ කරපු දවසේ මට සහභාගී වෙන්න බැරි නම් අතරම මේ මැදිහත්වල සම්බන්ධීකරණ මේ අපේ ග්‍රාමීය සම්බන්ධීකරණ සමිතියට හේතුව මේ කෝට්ටේ උඩ මන්ත්‍රීතුමා වෙලා අපි අද කීපයක්ම මුල් කරලා තිබීම සහ ඒ උත්සව පවත්වපු නිසා ඒ අවස්ථාවේදී මෙතුමා දෙලහැල පාර භාවිතා කරන පාවිච්චි කරන මේ ගෙවල්ද පැත්තේ දෙතුන් දෙනෙක් එක්කන් ඇවිල්ලා ධනංජනි මේ මේ හැසින් මේ ග්‍රාමීය කමිටු අවස්ථාවට මම මෙතන හිටියේ නැහැ. ඔව් ධනංජනි මේ පාර මේ සංශෝධනය කරලා ඒක හදන්න දෙන්නේ නැහැ කියනවා. මේ වෙනකන් ගිහින් බලන්න මේ අර ලක්ෂ 30 යටතේ ආපු දෙලංගල මාර්ගයට අපි ග්‍රාමීය කමිටුවෙන් දාගත්ත මුදල් ප්‍රතිපාදන කිසිම අවස්ථාවක කිසිම සංශෝධනයක් කරලා නැහැ. අදටත් ඒ සල්ලි තියෙනවා. මෙතුමා සම්පූර්ණ බොරුවක් කියනවා මිනිසුන්ට බොරුවක් ප්‍රචාරයක් කරනවා. සමහරවිට මේ ෆොටෝ තියෙනවා මේ කවුරුත් ඇවිල්ලා නැහැ. සංවර්ධන නිලධාරිතුමියයි රිජර්වේ මම අපට තියෙනවා. කවුරු ගානෙන්න කවුරු දෙක කරන්නේ කවුද බොරු සම්පිතාලේ කවුරු කියන්න පුළුවන්. අපි තුන් දෙනයි. අටයි පළක් දෙකද මෙතු මෙල ඒ ගමේ තියෙන හින්දා දැන් ඉඳ දරුණු හින්දා වෙන ඔය චෝදස මොන ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රියන්ත මන්ත්‍රීතුමා මට යටවත්ත කොට්ටාසේ තියෙන ග්‍රාමීය කමිටු වලට සහභාගී වෙන්න ඔබතුමාගෙන් අවසර ගන්න ඕනේ නැහැ. මම ඉන්නේ නැහැ. සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න මිසක මේ ඔයාලට කියන්න පවර්ලා දීමක් කරන්නෙත් නැහැ. ආ නැත්තම් මම මතක් කරනවා දලදින මම කිව්වද කියලා. ඕකයි මම දැන් කිසිම කෙනෙක් සාධියල නැහැ කොන්ත්‍රාත් කාර්යය. හරි හොඳයි මම ඕටිමේ කියනවා නම් මේ ෆොටෝ බලන්න. හරි මට මේක ගෙදර නෙවෙයි මේක සභාව එකින්දා මෙතනින් කමිටියට ගිහිල්ලා වාද විවාද කරගන්න. මේ සභාව වැඩ කරන සභාවට සමකමිටිවරේ විදියට තේරුලාපත් වෙලා ආව සාන්ත මෙතුමාට මගේ ප්‍රණාමය ගෞරවයේ ස්තුතිය පුද කරන ගමන් තම සභාව තුමනි අපේ ගින්රත්න ස්වාමීන් වහන්සේ අදහස් දැක්වීමේදී පළ කළ අදහසට යම් කිසි දෙයක් එකතු කරන්නට කැමති උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා මේ විදුලි බලය ඇන හිටිනවා. පොල් තෙල් හිඟයක් තියෙනවා. ඩීසල් අපොර තෙල්. මේවා ප්‍රශ්න නෙමෙයි කියලා මේවා ගරුතභාවිතුමනි අපි ජාතික දේශපාලනය කතා කරනවානේ නමුත් උන්වහන්සේ සඳහන් කර එකට උත්තරයක් විදියට මම මේ කියන්නට කැමතියි. මේවා ගංගොල තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්න ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ ගණකතුමා මේකේ ඉතින් අපිට මම අදහස් එහෙම කරන්න අපාද ලෝකේ හැමතැනම වැටෙයි කියලා ඒව අමාරුවෙන් වැටෙනවා කොවිඩ් 19 වසංගතයත් එක්ක ලෝකයේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙනකොට ලංකාවට විතරක් ඒකෙ බෙදෙන්න බැරි බව අපි දන්නවා ඒක අපි විශේෂ වෙනම තර්කයක් අවශ්‍ය නැහැ නමුත් දිනකට 4000 කොවිඩ් වසංගතයෙන් මැරුණ ඉන්දියාව ඒ විදිහට දින 100ක් විතර එක දිගටම 1000කට වැඩි මිනිස්සු මැරුණ ඉන්දියාව අද ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 5000ක් ණය දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ ආර්ථික අර්බුදය ඇති වුණේ මේ COVID-19 වසංගතය නිසාම නෙමෙයි. ඒකට වෙනත් කරුණු කාරණා ආර්ථිකය කල්පනා කර කුණේ කර ගැනීමේ නොහැකියාවල් රජයේ පැත්තෙන් ඇති වෙන්නට ඇති. අපි ඒ ගැන මෙතන එහාට කතා කරන්නට යන්නේ නැහැ. සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රියාත්මක වෙන අපි බොහොම සන්තෝසයි. ඒ සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමවලට මුදල් ලැබෙනකොට ඒ පක්ෂවල ලබාගත් ඡන්දානුපාතය අනුව മന്ത്രിയോട് കൊട്ടാസോട്ട് തോരകനപ്പത്ത് කරගෙන තිබෙනවා. ඒ මන්ත්‍රීතුමාණන්ගේ සහයෝගය ලබාගෙන මේ කටයුතු සුහදව එකතු වෙලා කරන්න කියන ඉල්ලීමක් මම කරනවා. විශේෂයෙන්ම ධනංජනී මන්ත්‍රීතුමියන් ප්‍රියන්ත මන්ත්‍රීතුමාත් අතර මත ගැටුමක් ඇති වෙන්නට හේතු වුණේ ඒ කටයුතු තමන්ගේ කොටසටම දාගන්නට කටයුතු කරාම සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්නේ අපි ඊළඟ මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වෙනවද ඡන්ද ඉල්ලනවද ඊළඟට අපිට ජනතාවගේ ප්‍රසාදය කොහොමද කියලා මම බලන්න මේක අවස්ථාවක් නෙමෙයි සංවර්ධනය වැඩියෙන්ම කරවුවත් වැඩියෙන්ම මිනිස්සුන්ට උදව් කරා ඒක ඡන්දය ඊළඟ ඡන්දේ දිනන්න සුසුකමක් නෙමෙයි මම දැක්කා ශලගම කොට්ටාසේ සංවර්ධන කාර්යයට ලක්ෂ 20ක් ලැබෙනකොට ග්‍රාමෝද්දාරි වශයෙන් පවුල් 173ක් ඉන්න නිවාස 162ක ලක්ෂ 20ම වියදම් කරන්න ගෙවල් දෙකක් වෙන්නේ. ඒවා ගරු සභාවතුමනි පවුල් 173ට වෙන අසාධාරණයක්. ලක්ෂ 20ක් රජයෙන් ලැබෙන්නේ. පවුල් 173න් බහුතරයකට හෝ සාධාරණ විදියට ඒ සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නට. විජේරත්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා වෙත නොහිටින් නිසා එතුමා ගැන මම සඳහන් කරන්න කැමති නැහැ. මේ කටයුතු සිද්ධ වෙනකොට ඊ타මත්ම කල්පනාකාරීව ඒ වසමේ වැඩිම පිළිසකට සිත සැලසෙන ආකාරයෙන් සංවර්ධන කටයුතු හෝ ආර්ථික ජීවනෝපාය මාර්ග වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ලබා දෙන ආධාර උපකාර ඒ පහසුකම් වැඩිම පිරිසකට හා සුදුසු මායට ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉදිරිමත් කරනවා. ඒ වගේම අද ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා වගේ මේ රටේ සිද්ධවන්ත ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වීදි ලාම්පු පවන්වා දමලා කුප්පි ලාම්පුවෙන් සෞභාග්‍ය දක්ම බලා ගන්න තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා අපි ආණ්ඩු වේතනය කරනව නෙමෙයි. මේ බලේ පවතින ආණ්ඩුවට රට කරගෙන යන්නට ශක්තියක් වෙන්න ඒ වගේම දේශපාලනය අපි වෙනම කරමු නැති වර්ණයක් ප්‍රකාශයටපත් කරාම අපි දේශපාලනය කරමු. දේශපාලන වේදිකාවක් නෙවෙයි ප්‍රාදේශ සභාව, ගරු සභාව තුමනි, ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලා මන්ත්‍රීතුමියන්ලා සියලු දෙනාටම ඉදීමක් කරන්න මේක උත්තරීතර සභාවක්. මේ සභාවේ ගෞරවය, ගරුත්වය ආරක්ෂා වෙන පරිදි හැසිරෙන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කරමින් උග්‍ර පානීයජල දිගයක් පවතින ගණිතනි ගම්බුල්ලේ ගම්බුල්ල අලුත්කම අලුත්කම උතුර ගුණවේගව කියන අතුරු මාර්ගවල සභාපතිතුමනි කාර්මන් අතුරු මාර්ගවල යලනාලේදීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ ඒක නිසා ඉස්සල් මාතලේ ජයව්‍යාපෘතියේ නිලධාරීන් දැනුවත් කරලා ඒ කටයුතු කාර්යක්ෂම කරලා දෙන්න සභාපතිතුමා සභාවේ ඉල්ලා සිටිනවා ඒකම මටන්නේ අපේ ආමුදු කතා කරනකොට සංවර්ධන කටයුතු ගැන කතා කරා ඒක මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ කවදාවත් නොවිච්ච දෙයක් කරුතවාතුමනේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් කියන කොට්ටාවේ දිනපු මන්ත්‍රීවරුන්ටත් අපේ ආණ්ඩුවෙන් ඉතින් ලක්ෂාතනික මුදලක් වෙන් කරා. නමුත් මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ කවදාවත් මේ විදිහට මුදල් කරා කියලා. මම මේ පස්සක් පැත්තක් කර කතා කරනවා නෙවෙයි. මම එතකොට මේ සභාවේ හිටියේ නෑ. නමුත් කරු සභාපතිතුමා මේ සභාව බාර ගන්නකොට එහා පාරන ආණ්ඩුව තිබුණේ. එතකොට මම හිතන්නේ දැන් ධනංජය මන්ත්‍රීතුමයි පියන්ත මන්ත්‍රීතුමයි මම දන්නේ නැහැ සහයෝගය වැඩ කරාද කියලා. එතකොට ඒ කටයුතු පියන්ත මන්ත්‍රීතුමා දැනුවත් කරලා ධනංජය මන්ත්‍රීතුමා. නේද? ඒක නිසා මම හිතනවා මම ගැටුම් ඇති කරගන්න බා සාකච්ඡා මාර්ගය යොමු කරගන්න. හැබැයි මේ මේ කවුද අපේ විපස්සනාගතුමා කියවා සෞභාග්‍ය දැක්ම දකින්නවා කියලා. යහපාලන අනුකරණ මෙරට ඔච්චර ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැ. නමුත් මේ කිව්වා ක්‍රෝටන් පල ගන්න පුළුවන්, කොස්කොල ගන්න පුළුවන් කියලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කිව්වා. ඒ වගේ කිව්වා. ඒ යහපාලනාන් කාලේ විදුලිය කැප්පේ නැද්ද? ඩීසල් පොලිස් තිබ්බේ නැද්ද? තිබ්බා. මේ රටේ මම හිතන්නේ ගල්මන්ත්‍රීතුමා මේ කාර්ය ඇඳලා ජීවත් වෙන්න ජීවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. අද කල් සභාවතුමා කිව්වා වගේ මේක මේ මේ වැක්සින් එක නෙවෙයි නැත්නම් අද ඉන්දියාව වගේ තමයි මේක. ඒක නිසා මම හිතන්නේ රට තුල ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට ඒකෙන් නියම අර ආතල් දෙක ගන්නක නෙවෙයි මම කියන්නේ යුතුයකම. මේ රට තුල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා මේ අර සංවේදීව කතා කරන එක තමයි මම හිතන්නේ මේක. සෞභාග්‍ය දැක්ම අපිත් දකිනවා. සෞභාග්‍ය දැක්ම මේ ජනාධිපතිතුමා කිව්ව අවුරුදු දෙකකින් කරනවා කියන්නේ අවුරුදු පහක්. ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමා මේ රජේ බාර ගන්නකොට ඇත්තටම නොයෙක් ප්‍රශ්න උඩ තමයි අතිකර ජනාධිපතිතුමා මේ රජේ බාරගත්තේ. ඒ රජේ බාරගෙන ඒ උනාට පස්සේ අතිකර ජනාධිපතිතුමාට කොවිඩ් වසංගතය ඇවිල්ලා ලොකු පීඩනයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඇත්තටම අපේ සභාපතිතුමා කිව්වාගේ අපේ හෙත් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වාගේ ඇත්තටම මේ ඉන්දියාව වගේ මේ ලංකාවෙත් මිනිස්සු මැරි මැරි කපාට වැටලා ගියා නම් එහෙම අපිට මේ කතා කරන්න අපිට මේ සභාවකට ඇවිල්ලා ආමන්ත්‍රණය කරන්නත් බැරි වෙනවා අපිට පාර යන්නත් බැරි වෙනවා මිනිස්සු නැති වෙලා යනවා ඇතිකර අතිකර ජනාධිපතිතුමාට පෙන්සිල් දෙන්න තමයි ඒ එන්නත් ගෙනල්ලා ඒ එන්නත් ටික ගංගල ඉන්න ජනතාවට එන්නත් ලබා දීලා එන්නත් උරුම ලබා දීලා ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිත රැකගන්න ඒ අයිතිය තිබ්බේ අතිකර ජනාධිපතිතුමාට ඒ වගේම තමා ජාත සංවර්ධන වැඩක් කරන්න අතිගාර අගමැතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ වගේම මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගන් වෙලා තියෙන සංවර්ධන වැඩ මම හිතන්නේ ඔය මේිට මෙතෙමින් තිබ්බ ආණ්ඩුවේලවත් මේ පොල්ජන පෙරමුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මේ ආණ්ඩුව වාරගත්තට පස්සේ කරපු සංවර්ධන වැඩක් නම් මට දැන් අවුරුදු 52ක් විතර වෙනවා කිසියම්වත් දෙයක් වෙලා නැහැ. එස්ථා ජාතික පස්සේ ආණ්ඩුවෙන්වත් තව ආණ්ඩු තිබ්බ අය වගේන්වත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පස්ස අවුරුදු 5ක් කරා ඒ ආණ්ඩුවෙන්වත් මේ වගේ දෑවන්ත සංවර්ධනයක් කෙරුණේ නැහැ. දැන් අත්‍තරම අධිකරු ජනාධිපතිතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට මේ තියෙනා හැම දෙයක් තියද්දිම මේ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු වලට ගම් වෙලා තියෙන මම්මාවත් සාදන්ද මුදල් වෙන් කරනවා ඒ වගේම ලක්ෂ 30ක් එතුමා අපිට ලක්ෂ 40ක් මන්ත්‍රී කෙනෙකුට කොට්ටාසේ මන්ත්‍රී කෙනෙකුට ලක්ෂ 40ක් දීලා තියෙනවා අපි මට වසම් පහක් තියෙනවා ඒ වසම් පහට ජීවන උපාය ලක්ෂ 16ක් වෙන් කරලා තියෙනවා ඒ සංවර්ධන වැඩ කරන ලක්ෂ 16ක් වෙන් කරලා තියෙනවා පරිසර අරංකාරක ලක්ෂ 4ක් වෙන් කරලා තියෙනවා ඒ වගේ ජවන්ත මුදල් සංග්‍රහයක් මේ ආණ්ඩුවේ නිසා තමයි මේ ගම්වට ලබා දෙලා තියෙනවා. මම නම් හිතන්නේ නෑ මේ ආණ්ඩුව සමහරක් වෙලාවට කට්ටිය කියනවා විවේචන කරනවා. ඒ විවේචන කරන අතිගම ජනාධිපතිතුමා 2025 වෙනකොට මම හිතනවා සාත්වික මේ මේ ලංකාවක් වඩපත් කරලා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැන් ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ඔය විවේචන කරනවා කරවල් ළඟත් විවේචන කරනවා බැලුවාම තිය වෙලක් යන්නේ අතිගම ජනාධිපතිතුමා අතිගම ජනාධිපතිතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සැලෙන්නේ නෑ මුදල් ඇමතුමා බැසිල ඇමතුමා සැලෙන්නේ නැහැ. අන් <coughs> කවුරු <coughs> මහින්ද රාජපක්ෂ ඇමතුමා <coughs> සැලෙන්නේ නැහැ. මම විශ්වාස කරනවා 2025 වෙනකොට මේ ලංකාව සුරක්ෂිතව පත් වේ කියලා මම ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මහ ජනතාවට මේ වගේ දුකක නැතුව ඉදියේ අවුරුදු දෙකකින් සර්වත්‍රක සාර්ථක වෙයි කියලා මගේ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි. ග්‍රවුන්ඩ් එක. මේ වෙනකොට ජරාවාස වෙලා, වල් බිහි වෙලා තිබෙන නිසා ඒත් එක්කම ඒ ඩවුන් එකට ඉස්මත්යෙන් ගෙවල් කීපයක් තියෙනවා ඒ ගෙවල් කීපෙම මේ අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය ඩවුන් එකට දානවා ඒක එකක් මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න තීමා සභාවතුමා රාජ්‍ය සභාවේ බැකෝ යන්ත්‍රයේ යොදලා මේක සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න වෙනවා කියන්නේ. ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩු පැත්තේ තියෙන ගෙවල් ටිකේ රොඩු ඒ වගේ වගේ ගෙවල් වල තියෙන කසල ඒවා මේවා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පල්ලයට තමයි දාන්නේ. අනිත් එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මැදින් දැන් පාරක් හදාගන්න කියනවා එහාට මෙහාට යනවා. එතකොට එකක් ග්‍රවුන්ඩ් එකට අවහිරයක් ඒ නිසා දැන් අපි පැති වෙන්නේ බැඳලා තියෙන නිසා පාර පැත්තේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා අපිට වැටක් ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වැට ගහලා ග්‍රවුන්ඩ් එක සුරක්ෂිත කරලා අපි සකසිතුරු තුනක් මොකද ඒකේ ගොඩක් අය ගේනවා මේ කන්තිකාරී උපාරු ඉන්නේ ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසා අපි ඒක සුද්ධ කරලා ඒ වැට ගැහුවා නම් ඒකෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ තවත්ම මම අර ඉස්සෙල්ලා මතක් කරා අපි අර කාලාන්තරයත් ඉස්සේ වැහිලා තිබුණු පාරක් තමයි මේ අන්තිරූප විපාර පුබුදුගොන්ට පිවිසෙන කවුට්ටලි පුබුදුගොන්ට පිවිසෙන මාර්ගය. ඒ මාර්ගයේ සබත්ම අපිට වෙන් කරන ලද ලක්ෂ 40න් ලක්ෂ 5ක සංවර්ධනය සඳහා බෝක්කුවක් හැදුවා. ඒ බෝක්කුව හැදුවට පස්සේ ලක්ෂ 5ක්ම ඒ බෝක්කුවට වැය වෙලා තිනවා. එතකොට මේ පාර දැහිලා තියෙන පාර අපිට දැන් කපලා පිරිසකර කරන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපි කපලා පාර හදලා දුන්නාන් පස්සේ දැන් එතකොට ජනතාවට යන්න ඉන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ආකාරයෙන් මේ පාර පවතිනවා. එතකොට ඒ පාරට අපි ලක්ෂ 5ක් උතුරු මාර්ගෙන් දාලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී කොන්ක්‍රීට් කරලා පාර හදාගන්න. මොකද කවුරුපාල ඉතාමත්ම මහවැලින් කෙටිම මාර්ගය තමයි වංචු රූට් හරහා පුබුදුගම කවුරුපාලට. මාර්ගය සකස් කරගන්න තියෙනවා. ඔය මාර්ගය දෙක තමයි අපිට කපල අපිට හදුවොත් ඒතුළු සංවර්ධනය කොන්ක්‍රීට් කරලා සංවර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පක්ෂ විපක්ෂ සිරුම අපේ മന്ത്രിවරු අපි කර්මාන්ත කමිටු අපි ගම් සභාවතුමා මගින් දෙන ලද ලක්ෂ තුන ව්‍යාපෘති මේ වෙනකොට අපි ඇත්තට ගොඩාක් අය ඉවර කළත් ඇති නම් අපේ කොට්ටාසට දීපු ඒ ව්‍යාපෘතියේ පාදී සභා සතු ඉඩමේ ප්‍රතිපැම්ම ඉදිකලා අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ සභාවකම මගින් මම හිතනවා තම වර්ෂයක් පාසාම පක්ෂ විපක්ෂ සිළු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒ ලක්ෂ තුන ගානේ මුදල් ලබා දුන්නා. ඒවෙන් අත්තම අපේ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ වගේම තමයි උජන එසතුම අපේ රජය අතිගරු ජනතුමා අගමැතිතුමා ඇතුළු සිළු മന്ത്രി කැබිනට් ඇමතිවරු දැන් කරලද මුදල් ප්‍රතිපාදන පිට මේ ලැබිලා තියෙනවා වෙන කාලවලට වඩා මේ වර්ෂයේ ඇත්තටම අපිට දෙවන් සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයක් සිළුම ග්‍රාම සේවා සංවලට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපිට ප්‍රතිපාදන ලබාලා දීලා තියෙනවා. ඇත්තම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතුමාට මුදල් අමාත්‍යතුමාට අපි ලක්ෂ 40 ගාන අපිට කවර කාලයකවත් රාජ්‍ය සභා සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කළ තිබුණේ නැහැ. අපිට එදා මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කළ තිබුණේ රාජ්‍ය සභාවේ ගරු සභාපතිතුමා ලක්ෂ 3ක පමණ ප්‍රතිපාදනයක් අපිට වෙන් කළ දුන්නා පමණයි. මේ වර්ෂයේ ඇත්තම අප සියලු මන්ත්‍රවරුන්ට ලක්ෂ 40 ගණන් ප්‍රතිපාදන වෙනවා තියෙනවා. ඒ තම තමන්ගේ ග්‍රාම සේවා වසංවල සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ජීවන උපාය සඳහා ලක්ෂ 16 කුත් ඒ වගේම යටිතල පාසුකම් සඳහා ලක්ෂ 16 කුත් පරිසස්තර ලක්ෂ 4ක් ඒ වගේ මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරලා තියෙනවා. ඇත්තම අපි සිළු මන්ත්‍රීට ගමට යන්න පුළුවන් කම තිබෙනවා Tamanට වෙන් කරපු ප්‍රතිපාදන වලින් ඒ Tamanගේ කොට්ටාසි සිළුම ග්‍රාම සේවා වසන් ආවරණ විදිහට ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ සිළුම අමාතුරු මාත දිස්ත්‍රික්කේ යටවත් ප්‍රාදේශීය සභාව සතු ගානසිව වසම් 56ක් ආවරණ වෙන විදිහට සංවර්ධනය කරන්නට අතිවිශාල මුදල් ප්‍රතිපාදන මේ වෙනකොට අපිට ඇවිල්ලා තිනවා කාතු තුනකට වැඩ කිරීම සඳහා. ඇත්තෙන්ම අපිට වර්ෂ දෙකක් එහාදී අපිට ඇත්තෙම සංවර්ධන ක්‍රියාදාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කාලේ තුලත් අපිට යම් තරමක ප්‍රතිපාදන ලැබුණත් සීමිත හිගේ නිසා ද්‍රව්‍ය හිගේ නිසා ඒවා අපිට කරන්නට බැරි නිසා ඒ මුදල් ආපස්සට අපි යවුවා. අපිට මේ වර්ෂයේ කාතු තුනකට මේ සංවර්ධනය ආපු නිසා අපිට පුළුවන් එකින් එක එකින් එක අවසන් කරගන්නට අපි එකේලාම දිටි පිටි ගාලා මේවා වැඩ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කාර්තුන් කාර්තු යනකොට අත්‍යවශ්‍යම අපිට ඒක ලේසි කල්පනාකාරීව ඒවා හොයලා බලලා නිවැරදි තැන් හොයාගෙන නිවැරදි කරන්න පුළුවන්කම අපිට ලැබෙනවා. මේ ක්‍රමවේද ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රමවේදයක් කාර්තුතුමුර අපි ලබා දීම නිසා. වෙන වර්ෂවල අපි ගත්තාම අපි දෙසැම්බර් මාසේ නොවැම්බර් සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් දෙසැම්බර් වෙනකොට අපි වැඩ අවසන් කරලා නැත්නම් අපහසුයි. ඒ අපහසුන්ට හේතුව තමයි වර්ෂා කාලය තුලදී ඒ මාර්ග සකස් කිරීම ඉතාමත් අපහසු නිසා මේ යන කාත්තු අපිට පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් වෙනකොට සියලුම ග්‍රාම සේවා සංවල වැඩ අවසන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපිට ඉතින් එහාට සංවර්ධන කරන්න ගියාම අපි ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා මොකද වර්ෂා කාලය නිසා ඒ නිසා ඇත්තෙන් අපිට කරන්න බැරුව තිබුණු විශාල වැඩ කොටසක් ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහාය සහයෝගී මේ වර්ෂ තුන ඇත්තම ජීවනෝපාය මගින් ලබා දීමට අධිකරණ ජාතිතුමා කටයුතු කරලා තියෙනවා ජීවනෝපාය සඳහා සිළුම පාර්ලිමේන්තු ඇමතිවරුන්ට මන්ත්‍රවරු ඊගාව පළාත්සභා මන්ත්‍රවරු ඊගාට අන්තිම ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රවරු මේ හැම කෙනෙක් අතරින්ම ජීවනෝපාය සඳහා ප්‍රතිපාදනය වෙනවා තියෙනවා මේක බලපුවාම එදා සමෘද්ධිලාභීන් පමණක් හොයාගෙන තමයි ජීවනෝපාය සඳහා නොයෙකුත් බඩු බාහිර ආදී ලබා දුන්නේ. මේ පාර අපිට ඕනෑ කෙනෙකුට මේක කරන්න පුළුවන් හැකියාව දක්ෂතාවයේ කරගෙන යන ව්‍යාපාරිකුට හෝ කර්මාන්ත කඩුකට අපි දිරි ගැනීම සඳහා අපිට මේ මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන තැන තියෙනවා. ඒවා ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයට සමෘද්ධි හරහා ඊළඟට ප්‍රාදේශ සභාරා මේ ප්‍රතිලාභීන් සඳහා ඒ මුදල් ප්‍රතිපාදනය කරලා ලබා දීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට මේ වර්ෂයේ 2022 සහ 2023 2024 වෙනකොට මම හිතනවා කවුරු සභාවතුමා අපේ ප්‍රදේශ තුල දැන සංවර්ධන කළ අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රතිලාභී සඳහා මේ මුළු ලංකාව පුරාම දැවන්ත ජීවනෝපාය සඳහා තමන්ගේ ආර්ථිකය නගා සිටුවා ගැනීම සඳහා දැවන්ත මුදල් සම්භාරයක් මේ වර්ෂවල ලබා දෙනවා. නිසා ගරු සභාවතුමා කිව්වා වගේම මේ වර්ෂ තුන යනකොට කිසිම සැකයක් නැහැ. විශේෂ මේට වඩා ජයග්‍රහණයක් අපිට ලබන්න පුළුවන්. නමුත් අභියෝගය තියෙනවා. අභියෝග නැත්තේ නැහැ. අභියෝග එනවා. මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ අභියෝගේ ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙම තියෙන අභියෝගයක්. මේ දවස්වල යන යුද්ධයක් පොඩි තෙල් හිගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා තරම් ලොකු ප්‍රශ්න නෙවෙයි. මේ තෙල් හිගයට කලින් මිසුදු මේ ලබලා දීලා තියෙනවා. විදුලිය කප්පාද වෙනවා. අද ජල හිගේ ජල හිගයක් නෙමෙයි. අද සබාධර්මයෙන් නිසා තමයි මේ ජල හිගේ තියෙන්නේ. ඒක යථා කාලයකට සාර්ථක වේවි. එන්න ඉන්දිය ඉන්දියන මේ වෙනකොට අපිට එමින් පවතිනවා. මේ වගේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපි ඒ තරම්ම මේ ගැන මෙයාලෙන් අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් අපි ඉදිරියට මේ කර කියාගෙන යන කටයුතු කර කියාගියොත් අපිට වරදින්නේ නැහැ කියන එක මම මේ අවස්ථාව සිහිපත් කරමින් මගේ වචන ස්වල්පින් හමාර කරන සියලු දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නියඳ වෙනවා බොහොමයක් තියද්දි මම දැන් ඒවට මොන දෙමින් මම දැන් අපේ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය කටයුතු ඒ ආකාරයෙන්ම කරගෙන යන මේ මොහොතක මම දැන් අපි සියලු දෙනා එක්ක කරගෙන රටේ මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් අපේ සංවර්ධන වැඩ අපි නතර කරන්නේ නැහැ. ওই දෙකින් යනවා කරගෙන යනවා. මේක තමයි දැන් මහජන නියෝජිතයන් වශයෙන් මන්ත්‍රීතුමාලට සත්‍යයක් හැටියට මම දන්නවා. මම දන්නවා නාම සේවාව සමගන ලක්ෂ 31යි. ඊට අමතර කොට්ටාසේ නිවේදන කරන මන්ත්‍රීතුමාට ලක්ෂ 40 බැරි බැගින් විශාල සංවර්ධනයක් අද මේ ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම පළාත් සභාව මන්ත්‍රීතුමාලට ලක්ෂ 200ක් හම්බෙන එකෙන් මම දන්නේ ඒ ප්‍රතිපාදන යොමු කරගෙන මම දන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාලට ලක්ෂ 200ක් ලක්ෂ 1000ක් එතකොට මම දන්නේ ඒවා මම දන්නේ දිස්ත්‍රික්ක විභාගෙ විදිලා යනකොට අපේ අටවත්ත පාදී සභාව බල ප්‍රදේශයේ විශාල මම අර දෙන මේ වක්තර තුල දැන් මේ වෙනකොට ආරම්භ කරලා ඒ වගේම කාබට් ව්‍යාපෘති කිලෝමීටර් ලක්ෂයේ බොහොමයක් ආරම්භ කරලා බොහොමයක් නිම කරලා තියෙනවා. මම දැන් අද මේ ගුණවන්ත මන්ත්‍රීතුමා මෙතන නැතත් මම එතුමාට විශේෂත්වයක් දැක්වා උණවිරු පාරාලික කාබට් කරා. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච නිසා ගරු ජනක බණ්ඩාර දෙන්න ප්‍රමුඛතුමා සම්බන්ධ කරගෙන විශාල ප්‍රදේශයක් අපි මඩන්නේ ඒ ගමේ කාපර් ක්‍රියාපති කවදා නැති ආකාරයට කරන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඒ ගැන මම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපි අනිකුත් අදාළ ඉලංගම පාර ඉලංගම පාරේ තව කොටසක් තියෙනවා. ඒකත් මම අර කිව්වා වගේ ඒ වගේ අපි කොහොමද කරනවා? ඒ වගේ පොරොන්දු ඒ වගේ ඒ සංවර්ධනයේ කොතනකවත් නතර වෙලා නැහැ. මම ලයිනකට ටෙන්ඩර් දාලා ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. අනිත් එක තමයි මෙතනදී මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ සියලුම මන්ත්‍රීතුමාලා තමන්ගේ කොට්ටාස වල හැබැයි තමන්ගේ කොට්ටාසේ නියෝජනය කරන කොට්ටාස තුළ මේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඉතා සාර්ථකව නිම කරලා නැත්නම් මේ අවුරුද්දේ මේ මේ මාසයේ ඉහළට අවස්ථාවට විශාල ව්‍යාපෘති තියෙනවා. මට විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒවා ඒ ආකාරයෙන් අවසන් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම මේ වෙනකොට මේ ව්‍යාපෘති කීපයක්ම අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒක නෑ මම දන්නේ අපි සතුට වෙනවා. ඒ ගමේ ලස්ස සිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා වගේම ඒක ජීවනෝපාය සඳහා දියුණු ජනතාවට මේ වසන්තුල මොනවාරි දෙයක් ලැබෙන ආකාරයෙන් යෝජනා සකස් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපේ අධිකාර ජනාත්ම බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරය. ඒ වගේම බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා හදලා තියෙන මේ වැඩ පිළිවෙල ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සහාය ගත්තේ මම හිතන්නේ කියලා මාදලයටත් ලොකු සත්‍යයක් තියෙනවා දැනටත් වෙනවම හැමතුමා. ඒ වගේම නාලක කෝට් එකේ ගරු මාතෘතුමා මේ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනයේ කමිටුවේ වේදනය කරන අනිකුත් මම හිතන්නේ ගෝවන දිසානායක මාතෘතුමානි එමිත බණ්ඩාර දෙන්නකෝ මාතෘතුමානි ඒ සියලු දෙනාගේ ප්‍රතිපාදන අරගෙන විශාල සංවර්ධනයක් අපි මේ වසර තුල ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක කරන ඒවා යම් කිසි කෙනෙක් අවුල් කරන්න එනවනම් ඒවා හිත දෙන්නත් එපා. ඒකත් මම පැහැදිලි වෙනවා. එහෙම තියෙනවනම් ඒවට මම නම් කෙලිම මැදිහත් වෙනවා. තම තමන් ගන්න ප්‍රතිපාදන තමන් යෝජනා කරලා තියෙන යෝජනා ටික තමන් තමන්ගේ දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අවස්ථාව දෙන්න. එහෙම දුන්නේ නැත්නම් ඒවා වෙනත් වෙනත් නම වලින් කරන්න ගියොත් එහෙම ඒවට මම ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. මේකේ මම හිතන්නේ දයන් දෙක පස්වල ගට ඉන්නවා. මේ පස්වලට කිසිම බාධාවක් නැහැ. අපි යහපාලන කාලේ අපි මේකේ ඒත් මම මේකේ සභාපතියා දෙවිදියා. ඒ කට්ටිය සංවර්ධන යෝජනාවලට අපි කිසිම කවදාවත් බාධාවක් කෙරෙන ඒ ආකාරයෙන් කරගෙන යන්න අපි අවස්ථාව ලබනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සංවර්ධනයේදී ඒ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගෙන අදාළ වෙනදාට වැඩිය ජනතාවගේ යෝජනා අරගෙන ප්‍රයත්න කරන විද්‍යාත්මක හැටියට තමයි මේ මම දන්නේ විද්‍යාත්මක ප්‍රයත්න කරන්නේ. ඒක තමයි මම දන්නේ ඒක අර ජනාධිපතිතුමාගේ බලාපොරොත්තු. ඒ වගේ මම අපේ බලාපොරොත්තුවත් ඒකයි. නිසා ප්‍රදේශයේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරය මම ඒක තමයි අපිට වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි සියලු දෙනා තම තමන්ගේ කොටස් වල ඒක බලලා හරියට කරන්න කියන දෙවියන් මේ අවස්ථාව මතක් කරනවා. මේ වෙනකොට සියලු දෙනා ඒකට මැදිහත් වෙලා ඉන්න බව උදා බැරිද අපිට මේ මම හිතන්නේ යයන් තමයි යනකොට ගොඩක් වැඩ අවසන් කරලා තියෙනවා ගොඩක් මම හිතන්නේ පාරල් විවෘත කරන්නත් අපිට පුළුවන් තත්ත්වයට යනකොට නිම කරලා තියෙනවා ඒ නිසා මම හිතන්නේ තව මම හිතන්නේ ජීවන උපාය මම හිතන්නේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා නිසා ඒක මේ මාස කිහිපය තුළ ක්‍රියාත්මක කරලා නැත්නම් මේ අවුරුද්ද තුල අධිර තුනකින් සංවර්ධනය කරන්න තමයි අතිගත ජනාධිපතිතුමා මම හිතන්නේ මුදල් ඇමතිතුමා අපිට මේ යෝජනා සාකච්ඡා කරලා ඉවරලා. ඒ අධිර තුන යටතේ මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට විශාල සංවර්ධනයක් කරන්න අපි අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. කවුරුත් හිතන්න එපා කවුරුත් මේ ඒකේව යම් යම් තොල යම් යම් තැන්වල කියන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව වැඩි කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. මෙයා මෙයාගේ බලය වැටෙනවා කියන්නේ මේක එහෙම වැටෙන ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි. මේ ගත් එක විදේශිකට දෙන්නේ නැහැ. එමුණාදී අපි ගොඩාරේ මාත් කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ දැනීම තියෙන පුද්ගලෙක්. නදන්නේ ගෞරව අග්‍රවැත්තුමා කියන්නේ මේ රට හදන්නේ අදපු නායකයෙක්. LTT යුද්ධය අවසන් කරපු නායකයෝ තමයි අද මේ රට පාලනය කරන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ විශාල ප්‍රශ්න ගැටලු විසඳපු නායකයෝ තමයි අද මේ රට පාලනය කරන්නේ. මේ කට්ටියට රට කරන්න බැහැ නම් වෙන කවුරුත් මම හිතන්නේ මේ රට කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු මේ රටේ ඉන්නවා කියලා. වෙනත් ආණ්ඩුවක් හරි වෙනත් නායකයෙක් හරි හිටියනම් අද මේ රටේ මේ වසංගතයේත් එක්ක බලනකොට කී දහයක් මැරිලත් ලස්ස ගාණක් අද ජනතාව මේ වෛරසෙන් මියලා. මතන්නේ අතිවර ජනාධිපතිතුමා මේක වෛරසය එනවත් එක්කම සියලු ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඒ අවශ්‍ය දෙහෙත් හෙත් මෙතන ගෙන්නලා ඒ කටයුත්ත කරා. අද ඒකෙන් මම දන්නේ ජීවිත ගොඩක් අද ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අද මේ ඒ වසංගතේ කියන්නේ දැන් ඒක නිකන් එම්පිරිසාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙච්චට අමාරුතාවයක් නැහැ මිනිස්සු. මිය යන අඩුයි. ඒ නිසා අපිට ඒ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න මම දන්නේ දත්ත බියර ගැන අපි අගය කරන්නේ නැත්නම් අපිට මිනිසුන්ට ඒ බෙහෙත් යනාපු සල්ලියට වැඩ පුරහ කන්න ගෙනලා දෙන්න තිබ්බා. කාලා කාලා හැබැයි මිනිස්සු බලාගෙනදී එතල වැටිලා මැරෙ මැරෙන ඉගයක් ඇති ඇති කරන්න තිබුණා. ඒකට මම දන්නේ එතකොට ඔය දැන් කතා කරන ඒව නෙවෙයි ඒ දවස් ඒ උතකට කරන්නේ. අපි මොනවා වුණත් ජනතාව ඉන්නවා. ජනතාව ජීවත් වුණා තරේ ඉන්නවා. හැමදේම කරන්නේ. ජනතාව තමයි හිතන්නේ අන්න කාලා ජීවත් වෙන ජීවත් මතන්නේ ඒකේ තමන් ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නෝනේ නැතුව මතන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය අහිමි වෙලා මොන දේ කරත් වැඩක්. තමන්ගේ දරුවෝ මතන්නේ පහුගිය කාලේ ඉන්දියාවේ මැරිච්ච ඇටි දකින්න මිනිස්සු. අපිට ඒ තත්ත්වයට වැටුන්නේ අපේ නැහැ. අපි මම එකයි කිව්වේ වෙනත් මම දන්නේ මේ රට පාලනය කරන නායකයෝ හිටියා නම් ඒ තත්ත්වයට වඩා ඇමරිකාවේ මෙහෙමයි ඉන්දියාවේ මෙහෙමයි කියලා අපිට මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියයි. අපේ රටේ ප්‍රශ්න අපි විසඳා ගන්න ඕනේ. ඒකනේ මම දන්නේ එල්ටීටී අත්වාදී ඒ දවස්වල දරුණු වෙලා තියෙන මොහොතක බොහෝ රටවල වලින් එල්ටීටී එකට ආවුද නැව් පිටින් දෙනකොට මම දන්නේ ඒ නැව් අපේ ලංකාවට මුහුද මුහුදාරා එනකොට ඒ ආයුධට නැව ටික ගිල්ලුවේ නැත්නම් ඒ නැව ටික එල්ඩීටි එකට ආවනම් ගාපෙටින් ඉඳලා අද මෙහාට ගහන මොකටද? ඒ තරම් හදන්නේ බලගත්තු ආයුධ තමයි මුහුද ගිල්ලුවේ. ඒ ගිල්ලලා මම දැන් ඒක අඩපාණ කරලා අවුරුදු 30ක් තිබු යුද්ධය අවසන් කරපු නායකය තමයි මේ රට පාලනය. ඒ නිසා අපිට ලොකු සත්‍යයක් තියෙනවා. අපි දැන්ම මැතිවරණ කියන්නේ මැතිවරණ තියෙන වෙලාවට අපි ඒවට මොන දෙන්න සූදානම්. ඒකත් අපි මේ අලුතෙන් මතක් කරනවා. සමහර යන්යන් තැන්වල යන්යන් කතා කරාට ඒ මැතිවරණ එනකොට අපි මේ ගේම කොහොමද අපි ගන්නවා. ඒක කවු බාහිරින් බාහිරින් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ ගොඩ අඩු වෙන්නේ නැහැ. අනිත් ඒවා කැඩලා කැඩලා යයි. අපේ ගොඩ වැඩි ගොඩක් හැටියට තියෙනවා හැමදාම. අපේ මම දන්නේ අපේ රජයක් වශයෙන් තමයි මම දන්න විදිහට රැකියාලා මම දන්නේ බොහොම මම දන්නේ උපාධිධාරී 60000කට දුන්නා මේ මෑතක ඉඳලා. පහුගිය ආණ්ඩුවල තිබුණේ උපාධිධාරීන්ට රැකියාව දෙන වැඩ පිළිවෙල. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ආනාව කරලා තියෙනවා රැකියා ලස්සේ වැඩ පිළිවෙල. මේ වෙනකොට 35000 කට රැකියා දීලා තියෙනවා. ඒ වැඩ පිළිවෙලත් මම හිතන්නේ ඉදිරියේ දැන් අතර කරලා නැහැ. ඒක ඒකත් ඉස්සරහට යනවා. තරුණ තරුණයන්ට මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් මේ තරුණයන්ට ඒ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ තරුණ තරුණයන්ට සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් තරුණ තරුණයන්ට ලැබිලා නැහැ. ඒකත් මම හිතන්නේ අපේ තරුණයන්ට ලොකු මේ හැකියාව ගන්න ගුණ ලොකු අවස්ථාවක්. ඒක හදලා දෙනවා. මම මේ අසංගතයේ මේ වෙලාවට අපේ රටේ බලපෑවේ නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න සියල්ලක්ම අවසන් කරනවා. මේ කියන්නේ මේ අයවැයට විරුද්ධ වුණා කියන්නේ. ඒක එපා කියන එක. වීති ලාංගුවක් එපා කියන්නේ. ඒ නිසා අපි අයවැයට සහාය දීපු සියලු දෙනාට මගේ සහාය දෙනවා. මේ සංවර්ධනය කරන්න. ඒක මට පස්ස ભેදයක් නැහැ. ඒ නිසා මම මේකේ මම මම ඉන්න කාලේ වල කවදා ජේපී මන්ත්‍රීතුමා අයවැයට විරුද්ධ වුණා කියලා මම නිදලත් නෑ.